Πλένουμε καλά τέσσερα κολοκύθια και αφαιρούμε τις άκρες. Τα κόβουμε στην μέση. Με ένα κουταλάκι αφαιρούμε το εσωτερικό. Ψιλοκόβουμε το εσωτερικό από τα κολοκυθάκια. Λαδώνουμε τα ψή υπήρημα Τα τοποθετούμε και τα αλατίζουμε. Στην ψύχα προσθέτουμε δύο αυγά. Αλάτι πιπέρι, ρίγανη, 100 γραμμάρια φέτα, Πενήντα γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα, λίγο ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια τριμμένη φρυγανιά και ανακατεύουμε. Γεμίζουμε τα κολοκυθάκια. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Περιχύνουμε με λίγο λάδι. Πασπαλίζουμε με λίγη τριμμένη φρυγανιά. Ρίχνουμε τριμμένη γραβιέρα. και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν και να μαλακώσουν τα κολοκυθάκια. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!